Puro tingin, puro tingin din sila eh. Tingin. Cambio, cambio. Doon eh. Yo, favorito niya ni Epang. Pare. Hindi ba? Hahaha. 好大呢。